юсайттын бирге окуйбуз долбоору өрөөнүбүздө мектеп оқучыларын оқуға болған кызыкчылыгын арттыруу мақсатында түрді программаларды дайырдап келет жалпысынан талас облысы бойынша 77 мектеп аталған долбоорго камтылып бир нече мугалимдер атайын оқулардан өтіп бүгүнкү күнү бирге окуйбуз долбоору менен біргелікте окуучуларга билим берүүдө Бүгін аталган долбоордун өкүлдөрү кара район кызыл адыр айылындагы орозбеков атындагы орто мектебинде манас жана Қарабура райондағы мектептерден тағырағы 26 мектептің мұғалімдеріне тренинг семинар өткөрүштү өтүлүп жаткан семинар тренингдин максаты башталгыч класстын окуучуларын окуу көндүмдөрүн жакшыртуу боюнча ата энелер үчүн деген теманын алкагында пикир алышып кенен талкуулашты ата энелер программасынын тренингдин негизги максаты бул ата энелерди тартуу жана окурман баланы тарбиялоо үй бүлөдөгү э, үй бүлөлүү окууну стимулдаштыруу жана ата энелер балдарга китеп окуп берүүсүнүн маанилүүлүгүн түшүндүрүү анан кантип балдарга китеп окуп бериш керек окуу техникаларын мугалимдерге үйрөтүү анан мугалимдер өздөрүнүн даректүү мектептерине барып өздөрүнүн э, мектептеги башталгыч класстын мугалимдеринин эжекелерине үйрөтүп окурман баланы тарбиялоо жана биздин э, кыргызстандын э, балдары илимдүү билимдүү сабаттуу бала болсун деген мааниде биз ушундай тренинг семинарларды өтүп жатабыз өтүлүп жаткан тренинг семинарда мугалимдер активдүү катышып кызыктар болгон суроолорун беришип аталган долбоордун кызматкерлери тарабынан жеткиликтүү жооп алышты мындан тышкары семинарга катышып жаткан бул мугалимдер бул жерден үйрөнгөн тажрыйбаларын өздөрү эмгектенген мектептерге барышып башталгыч класстын мугалимдерине ошол эле учурда окуучуларга жана ата энелерге түшүндүрүп беришэрин далилдешти бир окуу столбор боюнча ата энелердин конкурсу өтүп атты бала менен ата эненин ортосундагы байланыш менен биз э, конкурстарды өткөздүк э, абдан жакшы өттү ата энелер үчүн кызыктуу болду э, ата энелер менен баланын кандай байланышы бар э, аларга кандай кылып э, өзүнө тарта алат ошол тууралуу биз э, жаңы тажрыйбаларды методдорду үйрөнүп жатабыз аталган семинарга юсаиттин бирге окуйбуз долбоорунун менеджери күлнура райымбекова катышып ал биринчи класстан төртүнчү класска чейинки окуучулардын билим деңгээлин жогорулатуу жана көркөм окуусун жакшыртуу аны менен катар мугалимдердин да билим берүү сапатын жогорулатуу биздин башкы максатыбыз деп билдирди Но э, проект начался в 2013 году, и он продолжается до 2017 года, 4-годный проект. И сейчас мы на середине этого проекта. Мы начали сейчас программу родительскую по 77 школам Таласской области. На самом деле покрывается 1351 э, э, школа, вовлечена по всей стране. И сейчас я вот приехала в Таласскую область для того, чтобы посмотреть с двумя целями, как идет тренинг, насколько учителя довольны, что принесет наш тренинг для этих учителей. И с другой стороны, я сама родитель, который тоже участвует как родитель в программе «Читаем вместе». Өтіліп жатқан семинарда башталгыч класстардын оқушыларын оқу көндүмдөрүн жақшырту бойынша ата энелер үчүн деген бұл программасы жалпы билим берүү мекемелеринин башталгыч класс жетекшілері жана ата энелер менен кантип иштеш керек экендиги жөнүндө толук маалымат ала алышты белгилүү өтсөк аталган долбоордун мындай семинар тренингтері облусубуздун бардық райондорунда өткөрүлгөн айгерим дүйшөбаева адилет бакиров кара району